Halo, halo, halo, halo. Saya sedang coloring. Jumpa lagi di Alfa Satu Putra 28. Dan ini saya lagi coloring ya. Coloring uh, skin yang kemarin. Yang beruang ya, maksud saya. pas saya yang beruang. Saya coloring lagi agar matching warnanya ya. Agar match oke saya coloring saya mencari yang cocok yang bagus eh, kira-kira menurut anda bagaimana eh, jadi warna yang cocok apa untuk sebuah skin beruang ini jadi ini saya memilih warna hitam dan black bear black bear ya black bear saya memilih warna hitam biar menjadi beruang hitam karena beruang oke sekarang kita menuju ke menu skin nah ini di menu skin yang kemarin itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya dan di situ yang saya lingkari itu ada skin yang masih dikempok kira-kira skin apa ya nah skin apa ini apakah anda tahu anda bisa tulis di kolom komentar Oke. Koin masih kurang ya. Untuk membuka koin itu membutuhkan 2500 koin. Dan koin kita yang tersisa hanya 1145. Jadi kita langsung cekidot saja mencari koinnya, oke? Okay? Si beruang hitam sedang progres mencari koin. Kita lihat aksinya. Thank you.

aksi dari beruang hitam sangat bagus dan sangat seru. Oke, kita sudah mendapatkan tambahan koin, maka kita buka lingkaran itu dengan membukanya 2500 koin. Oke, apa yang kita dapatkan yaitu Among Us skin. Kita mendapatkan skin Among Us ya di sini. Kita bisa di mengganti skin-skin yang kita sukai jadi bebas ya kita mengganti skin apa saja yang kita sukai oke akan saya warnai skin Among Us yang ini akan saya carikan warna-warna yang cocok oke kalian bisa coba oke kira-kira apa yang cocok dengan warna skin Among Us ini ya Oke, saya akan pilih warna yang cocok. Baik. Kita coba dengan warna ini agar tidak ketinggalan konten kami. Dukung terus channel ini dengan mengklik subscribe dan nyalakan loncengnya.